Hai teman-teman, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Jadi di sini kita punya tiga kostum room Android 11 ya untuk Redmi Note 5 Pro dan ini diinstal di satu HP yang sama. Sekarang kita bakal menguji antutu dari setiap kostum room. Oke, kita mulai aja langsung. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, mengapa tidak dicepatkan kayak biasa? Tapi di sini saya ingin teman-teman menilai sendiri semua uji coba yang dilakukan Antutu. Dari uji coba ini kita dapat menyimpulkan bahwa Nusantara Android memiliki Antutu tertinggi dibandingkan kedua kostumrumi lainnya, yaitu Cindroid dan MSM Extended. Jadi jangan pernah sepelekan karya anak bangsa ya, dan support terus karya mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Bye bye.